तो बेसिकली मैं 11 या 12 साल की उम्र से चाय बना रहा हूँ ओके तो मेरे को तीस पैंतीस साल हो गए चाय बनाते हुए Hold me close till I get up Time is barely on our side I don't wanna waste what's left हाँ जी भाई क्या हाल चाल है तो भाई लॉकडाउन खुल गया है जैसे मैंने पहले बोला था तो मैं आपको एक महान हस्ती से मिलाना चाहता हूँ आज आज उनके घर जा रहे हैं वो पहले मुझे लेने आए हैं घर पे तो मैं मिला लेता हूँ भाई ये हैं हमारे गुरुजी जो है तो गुरुजी से आपको बात करवाएंगे आज उनके घर चलते हैं आपको दर्शन कराते हैं उनके घर के भी चलो जी तो भाई आ, हाँ, ये हमारे पड़ोसी भी हैं और हमारे मित्र भी हैं और ज़्यादा दूर नहीं है इनका घर इसीलिए मैं पड़ोसी कह रहा हूँ और अभी वहीं चल रहे हैं तो बच्चे और नुपुर पहले ही वहाँ पहुँचे हुए हैं तो अब जो है एक एक फैमिली मिल सकती है बेसिकली क्यों एम्बुलेंस आ गई है हाँ ये पुलिस है अभी देखा आपने ये पुलिस वाले उस गाड़ी के पीछे जा रहे हैं अभी हम भी इनका पीछा करते हैं जरा लाइव रिकॉर्डिंग लाइव रिकॉर्डिंग करते हैं भाई पुलिस कहाँ जा रही है छापा पड़ गया क्योंकि अभी मैं जैसे ही पीछे ले रहा था उसने एकदम से हॉर्न बजा दिया तो I had to actually move further बोल रहा था भाई के आ, ये हमारे गुरुजी हैं तो ज्ञान के भंडार हैं भाई आ, बहुत हेल्पफुल पर्सनैलिटी हैं भाई हमारी आ, सभी की सब संतों की मदद करते हैं भाई हमारा एक सत्संग है यहाँ पर पूरा जो है <laughs> सभी सभी की हेल्प करते हैं और आप कोई भी क्वेश्चन पूछो किसी तरह का भी क्वेश्चन पूछो इनके पास उसका आंसर है और एडवाइस है कई आ, अच्छी एडवाइस इन्होंने दी है जो भाई हाँ, मेरे भी और बाकी सबके भी जो है काम आई हैं तो आज जो है आ, हम चाय पे चर्चा करेंगे इन्हीं के साथ तो आपको भी कुछ ना कुछ जो है ज्ञान का आ, सागर में गोते खिलाएंगे आपको जो है अमृत वर्षा होगी तो चीटें आप पे भी पड़ेंगे हाँ थोड़ी सी चीटें आपको भी पड़ेंगी अमृत वर्षा होते ही आज मौसम बढ़िया है ना देख हाँ मौसम ज़बरदस्त है ये मौसम वैसे बीच बीच वाला हो रहा है वो पुलिस वाले गायब भी हो गए भाई किसी की पता नहीं कहीं जा रहे होंगे यार बाइक से वो पीछा नहीं कर रहा था किसी का वो जा रहा था कहीं, कहीं जल्दी में था तभी वो हॉर्न बजाया था उसने और मुझे लग रहा था पीछा कर रहा था कौन सी बाइक है ये लग तो कोई क्रूजर है पर हल्की फुल्की सी लग रही है ऐसी ले ले तू भी है क्योंकि साइलेंसर जो है ना बहुत पतले से हैं तेरा तो, भी टाइम आ गया वैसे लेने का हाँ मैं जो है लूंगा बाइक बस पैसे आ जाएंगे दो सर <laughs> गुरुजी के घर के दर्शन कराते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि गुरुजी क्यों कहते हैं इनको आपको पहले ही देख के पता चल जाएगा तो भाई गुरुजी बोला जाता है <laughs> आ जाओ आ जाओ तो भाई सबसे पहले देखो दर्शन कर लो मंदिर के जो है इसलिए हम गुरुजी बोलते हैं यू नेम अ भगवान ही हैज इट एक्चुअली और इतने बड़े भक्त हैं भाई हर जगह आपको भगवान की फोटो दिखाई देंगी और कुछ ही नजर आएगा आ जाओ आ जाओ उधर भी अच्छा उधर भी है देखो एक भगवान देखो इधर भी है देखो ये गौतम बुद्ध हैं भाई ये गुरुजी के गौतम बुद्ध हैं यहाँ गुरु बैठ के अपना मेडिटेशन करते हैं साथ साथ जो है अपना ऑफिस का काम भी करते हैं देखिए देखो भाई बर्ड्स भी हैं ये ये ये देख शिकन भी करते हैं शिकन करें देख देख देख शेक हैंड देखो शेक हैंड देखो शेक हैंड कर रहा है मैं दिखा देता हूँ आप आप करो जरा हाथ में उठाओ ठीक है एक एक बार रिमेंडर तो ट्राई अच्छा, अच्छा, मेरे मुंह में तो पानी आ गया भाई देख के स्वीट पोटेटो चाट चाट चाट अभी हाँ समोसे बन रहे हैं देखो मैं आपको दिखाता हूँ ये इसमें बन रहे हैं ये अपने एयर फ्रायर में और ये देखो ये ऐसे बन जाएंगे बिना किसी तेल उसके और शुगर क्या कहते हैं उसको वो आप बोलते हैं ना शुगर फ्री और वो फैट फ्री और ऑयल फ्री चले बाहर चलें गुरुजी के घर का बाहर का दिखाता हूँ भाई जबरदस्त यहाँ पे क्रिकेट हो सकती है इधर क्रिकेट उधर लॉन टेनिस जो है पूरा खेला जा सकता है जबरदस्त जो है स्पेस है और ज़बरदस्त गुलाब आ रहे हैं भाई और ये देखो इफ़ यू रिमेम्बर मेरे लास्ट वीडियो में लास्ट एक दो पहले मैंने वीडियो बनाया था कि जिसमें मेरे जो नेक्ट्रीन का ट्री है ना उसमें ये डिजीज़ हो गई थी तो ऐसा ही इनके में भी हुआ है तो मैंने यहाँ पर भी वो कॉपर का जो सॉल्यूशन है ना वो लगा दिया है फ़िलहाल तो अब मैंने सोचा है कि हम ना ध्यान रखेंगे पत्तियाँ आने से पहले लीव्स के आने से पहले हम जो है ना इसमें वो डाल दिया करेंगे तो आ, थोड़ा सा ज़्यादा अभी केयरफुल रहने की ज़रूरत है ये ऑरेंजेस आ गए हैं इसमें ना ये देखो ये ऑरेंज का पेड़ है भाई ऑरेंजेस आ रहे हैं हालांकि अभी बहुत छोटा है तो ये तो देख पूरे साइज का है बन हाँ, गया पूरा है नहीं वो पूरा बनेगा बट अभी छोटा है ना तो दो ही फ्रूट उसके बने हैं अभी ये ये बादाम का लगाया ये बादाम का है अरे वाह जबरदस्त बादाम आ भी रहा कोई सा अभी तो यार छोटा है ना ये तो अभी तो देखिए है तो बादाम का बादाम का पेड़ मैंने मैंने बादाम तोड़े हुए हैं मैं वहाँ रहता था ना हम्म। देहरादून में पढ़ता था हम्म। तो वहाँ मैंने जो है बादाम वो करे हुए मतलब तोड़ के बादाम और अखरोट और भाई मैंने जो है वो आ, क्या कहते हैं रुद्राक्ष रुद्राक्ष के भी पेड़ पेड़ से रुद्राक्ष तोड़े हुए तो भाई ऐसा है अब चाय बन रही है जबरदस्त और गुरुजी की चाय सबसे डिफरेंट है ऐसी चाय आपने कभी देखी भी नहीं होगी तो मैं आपको दिखाऊंगा प्रोसेस क्या है जब आप तैयार हो ना बता देना मैं दिखाऊंगा और तो हाँ, दिखाता हूँ ये भाई चाय बननी तैयार हो रही देखो पानी डल गया है और बाघ बकरी चाय है देखो बाघ और बकरी दोनों है इसमें चाय में सौंफ डली हुई ऑलरेडी सौंप डाल अच्छा सौंप पहले से डली हुई है बीच डाल दिया मैंने अच्छा ओके ये देखो ये मैं कह रहा था मतलब कि ये भाई स्पेशल ही है चाय देखो चाय के अंदर सौंप डाल दी ना हाँ, मैंने डाल दिया सौंप डाल दी पहले से ही इन्होंने अदरक हरी मिर्च धनिया सब डाल दो इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डाल देता हूँ आप हाँ। ये भाई इलायची ज़बरदस्त इलायची कूट के डालो हाँ क्या छोड़ा देंगे बाद में हाँ ले दो भाई पहले इसको और ये भाई मैं आपको दिखा दूँ फिर से जैसे मैं पहले दिखा रहा था और ये देखो इतनी तैयारी हो चुकी है समोसे की तो एयर फ्रायर के ये फ़ायदे हैं भाई कि तलना नहीं पड़ता और सेफ है ये दूध बड़ा भाई चाय खरी तैयार और बस उबल रही है चाय देखो भाई दूध डल गया अभी ये छः सात मिनट इसको उबालेंगे स्लो पे हम्म। चाय के साथ में ये है भाई कि जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छी बनेगी हाँ कैसे शुरू करिए आपने चाय बनाना मेरी मम्मी को चाय बनाने का बड़ा शौक है हाँ, हाँ। पीने का सॉरी अच्छा तो... बस तो आंटी आपको जो है पकड़ लेते तो जब मैं छोटा चाय बना के छोटा था ना अराउंड uh, मेरे ख्याल से हाँ दस या बारह साल का हम्म। तो फिर मम्मी ने मुझे सिखा दिया चाय बनाने की हम्म, हम्म। तो उसके बाद uh, बच्चों को शौक होता है ना मम्मी की हेल्प करने का या फिर कुछ काम करने का हाँ तो मैं मैं चाय बनाता था तो उसके बाद फिर सिखा दिया मुझे और उसके बाद जब भी कोई घर पे आए रोज मेरी ड्यूटी लगी थी चाय बनाने की तो बेसिकली मैं ग्यारह या बारह साल की उम्र से चाय बना रहा हूँ ओके okay. तो मेरे को तीस तीस पैंतीस साल हो गए चाय बनाते हुए तो और ज़बरदस्त बनेगी अब ऑब्वियसली आपको पिला तो नहीं सकते हैं बट uh, दिखा सकते हैं भाई चाय का कलर और कैसे uh, ये बना रहे हैं आप अपना एक YouTube चैनल शुरू कर दो चाय वाय uh, तूने बना रखा ना इसी में इसी में दिखाऊंगा हो गए हैं क्रिस्प तो हो गए हैं लेकिन पाँच मिनट और रखते हैं काफ़ी हो गए हैं हम्म। और इसमें एक भी बूंद तेल नहीं है भाई देखो मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ भाई ये देखो ये रसमलाई है भाई नानक की ये और बड़ी जबरदस्त जबरदस्त है ये सबसे हाँ सबसे बेस्ट है अभी आपको टेक्सचर दिखाएंगे ये बाद में खानी है भाई स्वीट डिश में video is not sponsored by Nanak video हाँ ये एड मत समझना है इसको भाई मेरे को नानक वालों ने कोई पैसे नहीं दिए दे दे तो अच्छा है <laughs> दे दे तो अच्छा है हाँ बट ये हाँ, जबरदस्त है अगर नानक वाले सुन रहे हो तो भाई मेरे को एक डब्बा भेज देना बस एक अरे तो रिव्यू तो कर कर ही दूंगा हाँ ये बात सही है बस एक एक तो भेजें सर भाई देखो समोसे बन गए तैयार जबरदस्त और बस अब खाने की देर है गर्म है सर ऑब्वियसली गर्म होंगे चटनी दिखाता हूँ डेट की चटनी है भाई जबरदस्त कहाँ से बन के आती है बहुत हॉट है बेटा दे आर वेरी हॉट अच्छा ये तो यहीं की है भाई विक्टोरिया हंटिंग डेल की है लो जी चाय तैयार भाई बन के बिल्कुल ज़बरदस्त भाई जबरदस्त समोसे तैयार है और चटनी और ये भाई हमारा देसी डिप है लुक बड़ा अच्छा बनाती है उससे ट्राई करेंगे भाई आज चाय के साथ में ज़बरदस्त हाँ जी भाई देखो ऐसा है मैंने मैंने आपसे कहा था कि जो है रसमलाई के टाइम पे मैं आपको दिखाऊंगा तो टेक्सचर देखो और ऑब्वियसली टेस्ट तो नहीं दिखा सकता आ, कैसा है बट हाँ टेक्सचर देख लो भाई मज़ेदार ज़बरदस्त मज़ा आ जाएगा ये देखो ज़बरदस्त बड़ी सॉफ्ट है ज़बरदस्त अब मैं वो वो चाय वाली एक आंटी है ना उसकी तरह कर रहा हूँ वो चाय पी लो जी वो वाली आती नहीं है <laughs> तो मैं बोलूँगा रसमलाई खा लो जी हैं समथिंग करके तो हम्म, जबरदस्त देखो भाई एक चीज़ दिखाता हूँ मैं ये भाई भविष्य बताती है ये ये देखो अभी मुझे पता चल रहा है आप सब लोग इसी वीडियो को देख रहे हो और अभी लाइक लाइक पे बटन दबाने वाले हो oh,